wolnoobrotowy silnik, czyli 1200 obrotów, zmiana na następny. 1200, 1400. Czy nabiegać się trochę nie przyklejesz? I następny bieg już ma Pani za dużo. I gaz, i następny bieg. Gaz, gaz, gaz, gaz, następny bieg piątka, tak jak w osobówce. Tutaj wszystko jest tak jak w samochodzie osobowym, niczym się nie różni od pani Szósty bieg też jest? Jest. Jest, ale nie używa się. I pojedziemy sobie kierunkowskaz, noga z gazu, zrzucić sobie bieg w dół, bieg na czwórkę. Delikatnie puszczamy sprzęgło, delikatnie puszczamy sprzęgło. Patrzymy, jeszcze są daleko, jedziemy, jedziemy. I pod górkę na łuku nie dodajemy gazu, jedziemy z jedną prędkością. Na tym biegu mogę. Tak jakie mam mieć obroty tutaj? Między 40 a 60, czy jak To obroty nie ma między 40, ma ma Pani w tej chwili mówi e, o prędkości. Tak, tak, obroty do 1400, nie więcej. 1400. Przy 1400 zmiana biegów, 1400, 1200 zależy. Kienkowska z prawo, środkowy pas. Wyłączamy Kienkowska, dodajemy gazu i następny bieg jak tak samo jak osobówką jeździ. Niczym to się specjalnie nie różni. No ale w Manie jednak te biegi zupełnie były inne. Jaki? Dwójka była do przodu, tak jak w osobówce trójka na przykład. A pani nie ruszała czasem z jedynki? Dzisiaj? Nie. Teraz? W Manie. W Manie nie, w ogóle, w ogóle jedynki tam żeśmy nie używali. Tutaj się używa jedynka? Też chyba nie. Przyhamować, zrzucić na trójeczkę albo czwórkę, czwóreczkę, puścić delikatnie z brzegu i teraz mamy tutaj problem z e, światłami jeżeli na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna, to yy, zegary, to wiadomo jak długo będą się paliły zielone światło. Jeżeli nie ma zegarów, no to jest kiepsko. Jak zrobić, żeby nie wpakować się na żółte światło? Noga z gazu mamy 40, zrzucić sobie jeden bieg, zrzucić jeden bieg, przyjechać na 40, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na... Ja, czasami. No dobrze? No dawaj I teraz będziemy skręcać w lewo, czyli kierunkowskaz w lewo. I jechać, jechać w lewo, w lewo, nie z tego pasa idzie. Ale muszę <coughs> odbić, tak? tak? Słucham? Muszę odbić kierunek. No nie zawsze. może Pani to zrobić jednym cięgiem. Dobra. Jak nie złapać się na e, żółte światło? Utrudnienie tutaj jeszcze jest takie, że nie można polegać na swoim doświadczeniu, ponieważ e, tutaj jeżdżą tramwaje i na przykład na tym skrzyżowaniu zielone światło na wprost będzie Pani miała 25 sekund, a jeżeli przyjedzie tramwaj, który zmienia porządek sygnalizacji świetlnej, mogą te światła być 8-9 sekund. Czyli co trzeba zrobić, żeby nie wpakować się na żółte światło? Po pierwsze, jedziemy tak jak tutaj, widzimy tam zielone światła, jedziemy sobie, jedziemy. Pierwsze co, musi Pani założyć, że wszystko będzie przeciwko Pani. Czyli te zielone, te zielone światła zmienią się na żółte, wrzucić sobie już bieg, żeby Pani się nie montowała z nim. Że te światła zmienią się wtedy, kiedy najmniej będzie Pani to odpowiadało. Dwa, dojeżdżając na prawy pas. Na prawy pas, dlaczego Pani jedzie na lewy? Dodatkowo dojeżdżając do świateł, nawet jeżeli są zielone, trzeba ująć nogę z gazu. Dlaczego? I przełożyć ją na hamulec. Daje to nam dwie rzeczy. Pierwszą to to, że skraca Pani czas reakcji kierowcy i tylko ma Pani nacisnąć na hamulec w razie czego. Dwa, tyjeczka do przodu, pchnąć do przodu, do przodu, puścić sprzęgło. Dwa, zapobiega Pani takiemu zjawisku, jak ja to nazywam wahaniem. Jedzie Pani trzymając nogę na gazie, zapalają się żółte światła, a Pani noga tak. Gaz, hamulec, gaz, hamulec, gaz, hamulec. W tym czasie samochód się toczy i jest Pani w, e, w połowie skrzyżowania, par 6 jedziemy i tyle. Tak? Czyli te dwa elementy muszą być. Gaz, gaz, gaz, jedziemy. Noga z gazu i patrzymy, czy się zmienią, czy się nie zmienią nie zmieniły się jedziemy. Trzeci element jaki jest y, ważny, a no taki, że trzeba <coughs> mieć pewność na jakim odcinku może Pani zahamować autobus. Na jakim odcinku Pani zahamuje ten autobus jadąc 50 na godzinę? Ile Pani będzie potrzebowała? 10 metrów. Zależy za na od nawierzchni, od... No, nawierzchnię ma Pani taką, jaką teraz. Teraz hamowała Pani na odcinku 40 metrów. A musi Pani pamiętać, że Pani nie jest sama. Z tyłu są ludzie. A jeżeli będzie Pani kierowała autobusem w komunikacji miejskiej, część z nich nie siedzi, ale stoi. I wtedy mogą być skutki opłakane. Uczył ktoś Panią hamowaniu? W sensie? Czy takiego y, gwałtownego hamowania? Nie, normalnego hamowania. To co pani tam zrobiła, tego nie można zrobić. I pojedziemy za tymi barierkami w lewo. Zwolnić, zwolnić, do trójeczki. Pani przejechała przejazd kolejowy na piątym biegu, w ogóle nie rozglądając się. Jedzie pani po tym. Jedzie pani po prostej na czwartym biegu, na dwupasmowej drodze, a przez przejazd na piątym biegu. No i tu jak? Trójkę, trójkę wrzucić. On pojedzie trójkę do przodu. I proszę tutaj stanąć. Nie wjeżdżać w ten. Stanąć tutaj nikt nie jeździ. Stanąć. Lusenczny. My to już mamy zrobione. Tak jest. Hamowanie. Wie Pani jak są zbudowane hamulce taczowe? tarcza się obraca tam. No. Klocki ściskają. Pani naciskając na pedał hamulca powoduje, że te klocki ściskają i wyhamowują tą tarczę. I teraz, jeżeli Pani jedzie swoim samochodem osobowym, czy autobusem, czy czymkolwiek, jeżeli Pani naciśnie pedał z jedną siłą, to czy samochód będzie hamował tak samo, coraz słabiej, czy coraz mocniej? Jeżeli z jedną siłą tak. nacisnę, znaczy no lepiej pulsacyjnie hamować. Ale nie, nie. No, ja chcę Pani powiedzieć, jak działają hamulce, a Pani mi mówi o zupełnie coś innego, o czymś innym. Jeżeli Pani naciska w swoim samochodzie czy w autobusie pedał z jedną mhm. siłą, powiedzmy 2 cm, nie tak mhm. do spodu, mhm. tylko tak delikatnie, niech Pani położy nogę na hamulcu, to jest gaz. Tylko położyć. Czuje Pani jak ja naciskam? to jest do spodu, prawda? A pani naciska powiedzmy tyle. No. I teraz cały czas trzyma pani z tą siłą. Czy ten samochód będzie hamował tak, coraz mocniej, coraz słabiej, czy z tą samą siłą? Z tą samą siłą. Jeżeli lekko. Jakie pani ma wykształcenie? Średnie. Techniczne? Ekonomiczne. Czy nie? Ekonomiczne, dobra. Tarcza się obraca, prawda? Mhm. Pani nacisnęła 2 cm, klocki wysunęły się 2 mm i zaczynają trzecią tą tarczę, wyhamowując ją, prawda? Y, jest